Этот бит спокойный и умиротворяющий. Слушай его, ты расслабляешься. Ведь на нем диджей я. Что еще надо для хорошего трека? Залетел метель, но я не хожу по клубам я Если баррикадный квадратный, то я приму форму клуба yeah. Я крутил листочки, но моя сторона не я куба не Я аборигами, блин, а ты о чем подумал? Я сижу в трамвае, сочиняю этот дрел сидишь дома, гулять у тебя нет сил Все, что ты купил уже в том году носил Да не обижайся, я рифму пошутил Р Разломал микро, зови меня уже буду. Мои панти грязные, как немытая посуда Спина другой по денег, как и природное блюдо Но несмотря на столько денег, я забрал себе дошак, потому что это мое любимое блюдо Оу, да, дошак это пища богов, мэн Я сварю каждый день на обед Езди широком, я зову его бить Эта девушка плохая, я зову ее бить Насыпал он на песок, я зову это бить Сел бросится в гости, я зову его А блин, мой не мыкла убить хватить Я не зову его, едва не надо достичь А, что такое? Почему бит выключается? Впрочем, неважно.